ハローダージャンハオフランキー・ザビエルです3月です卒業シーズンです幼稚園小学校中学高校大学卒業される方卒業予定の方誠におめでとうございます高校を卒業される方は次大学生になるわけですけど大学生になったらみんな一度やってみたいのが髪を染めることだと僕は思います僕ね髪染めたっていう一応今皆さんこっからじゃよくわかんないと思うんですけど僕白髪がすごいんですよ れですね大学に入ってから髪染めたりしたんですけど染めた色がまあ黒かちょっとおしゃれしたい時は茶色とかそんな感じなんですね僕今春休みでまだあと休みで1ヶ月ぐらいあるんですなので髪を思いっきり派手に変えてみたいと思いますそこで今日使うのはこちらですですですこちらですメガメガブリーチこちらをね今日使って思いっきり金髪にして 新しい自分を作りたいと思いますじゃあ行きたい行きたいと思いますレッツラゴーではまず開封から開封をしていきたいと思います はいではまず最初はまずこの粉をこのなこの中に入れていきたいと思いますでは入れていきたいと思います青いです これなんで本当に金髪になるのかな、えー、ではパウダーをこの中に入れたのでこれを強く30秒間上下に振りたいと思いますはい30秒ぐらいそろそろ経ったと思うんではいこんな感じになりました <laughs> はい次はですねこのチューブを開けこのチューブをこの中に入れたいと思います はいではこれをまた今度はまた10秒間ほど振りたいと思いますはいおそらくこれぐらいでいいと思いますそれをですねここれが今度終わったら、ね、このキャップを外しこちらのノズルをはめていきはめてはめたいと思います できました、これをですねそのまま頭髪の毛にかけていけばそれで完成らしいです、えー、では今からかけていきたいと思いますはいそれでは今から塗っていきたいと思いますうわ怖えれだって金髪っていうか青だもんな本当に不安なのでね一応メガネをちょっと外します 本当にかかってるのかなんかあれあるのかまあいいや俺がやるわ俺がやったら手袋貸せ <laughs> その方がいいと思う俺もはいでは今日は友達に頼んでみた頼みたいと思いますよろしくお願いします はいとりあえずね髪髪に全体の髪の毛に一応塗りましたこれから15分放置したいと思いますはいあれから15分経ちましたえー、友達曰く今ちょっとだいぶ髪の色が明るくなってきたと言うんですけど僕は僕まだ自分の目ではまだ確かめていませんえー、ここからですねまたさらに全体に髪を伸ばしてまた10分待ちたいと思いますはい皆さん10分経ちました えー、まだ自分では確認していないんですけどいやちょっとどうなるか本当不安つつ楽しみでもあります、えー、では今から髪を洗っていきたいと思いますやべ頭に髪いっていや髪痛い冷寒い寒い <laughs> はいではまた後で。何やねん 薬はダメだからね薬はダメだからねはいこんな感じになりました、えー、ちょっとほんと初めての金髪なのでちょっと恥ずかしいですねちょっと知り合いにちょっと ちょっとみんなの反応がどういう感じがちょっと楽しみですねはいまあ金髪に初めての金髪になりましたそうですねとりあえず夏休みの間とりあえずバイト始めるまではこの髪型でいたいと思いますえー、まあ <laughs> ちょっと似合うか似合わないかは別としてとりあえずま自分もやってみたかったんでえー、じゃあまあまあ楽しかったです はい。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。いいねボタンとチャンネル登録お願いします。では、再ン <laughs> ちょっとやばいな。自分からでもちょっと黄色いのがド金髪なちょっとようわかるわ。やばいこれ。